天的话就可以开始建池子了，建了一上午，建了十几个，现在还要继续建，争取多天把它建好。先把这个电瓶，电瓶之后我们再把那个切一个两公分的漏风卡，不要漏风卡，不要乐福卡搞卫生不好搞。 이제 연주 되겠어요 음. 就涂出了，怎么涂的呀？这个，这个，这个，这个用玻璃胶粘一点点就可以，刚才打水磨的。 七角玻璃砖，这个池子是六十乘六十的，这个前面全部做六十乘六十，这个大气。 今天做到这一点时间，我们明天再聊今天该有点晚了，一天做了差不多三十多个小时，休息。